दो तोले की मुंदरी ला दे तीन तोले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना ना समझ तू चीज पुरानी चेहरा मेरा पीस नूरानी देखेगा तो खा जाएगा सौ सौ झटके पल्लो लटके मारो पल्लो लटके साज करूं निगरानी घूर जावे नॉन स्टॉप मुझे डट डट के पल्लो लट के मारो पल्लो लटके के पल्लो लट के मारो पल्लो लटके